Hmm. Uh. Es la 10 y es Sonia. Sonia 10. Puta. <laughs> Puta. Sonia Valde. Va a venir con la navecita y la va a usar repro. Esta es la de la nave. No sé. No sabría decirte. Déjame ver qué dice. Ah, no, no puedo ver. No se ve la nave. Sí. Toma. Fuerzas especiales. O algo así. Sí, sí, sí. A ver, A ver. Y con skin. ¡Lo causó! A no cagar ni una, pero tan causó Bien, pues. Jaja. Evadí tu poder. <laughs> Tengo que practicar la brutalidad entonces. Es una brutality entonces. No cagas una, Sonia. Sí, bajé el control porque lo... Taca, taca, taca, es un juego suena, ¿no? <laughs> ¿Qué? Me disparó. Hija de estoy bufiado. Lleve. Se cortó la animación, que le gano Sí, faltó el machetazo en la cabeza, vamos a hacerle vuelta para la gente. Bueno, si esta puta me deja y eso, tengo que agarrar. Déjame agarrarte. Faltó esto, dice. Lleve brutality. No. No. No, puta. El pelado. El pelado Jason. <laughs> oponente 11, Milena. Y parece que no viene con la variación de mordida. <laughs> Bañada. Te va a pinchar. A ver. ¿Quién molesta a la emperatriz? Ah, sí. A ver. Se bajó la careta. Sí. <laughs> la cabecita, güey. Lástima. ¿Dónde está la dificultad? De la que todos hablaban. No cagas una, Milena, no cagas una. Hace otra más para mi cuchilla. Esto infernal. <laughs> De puta. Oh. Ah, no jodas. Uh, ¿Dónde pusiste? Ah. Uy, salté, que boludo. Perra. Inmunda, yegua. Guasqueada. es <laughs> una guasqueada. Mina tenías que ser. Uy, la de todo. Tomá. Pensé que el X-Ray, que ya no te salta así. Ah. Abrazo con Charles. <laughs> Carne para picadoras. No hay abrazo con chal que te salve. Te voy a hacer otra raja y ahora te voy a Grito, que pegó, boludo. tendría que enchufar el machete en la concha. <laughs> bueno, eh, el oponente bueno, 12. Raiden. Y... Yo tengo que ganar esta pelea para ver qué pasa después. Sí. Quiero ver si yo soy el oponente digno, digno que estoy esperando. La confundida. ¿La qué? No sé qué dijo. Pero algo de confundido y me dejó confundido, sí, pues. también. Nunca haré una mierda lo que hiciste. Tenés que morir. ¡Puta! Uh, buen esqueleto tengo. Y la guió todo, qué mierda. Sí, todo. <laughs> cámara lenta. un oh, peleó en cámara lenta. ¿Qué pasa, boludo? Lentísimo Está legal. El episodio número 12 es el episodio más raro de todo. ¡Qué, pintó, boludo? Ahí entró recuperado, creo. <laughs> ¿Qué pasa? Pero en que acá no se movió esto, boludo. No. un viaje, no Eso quedó filmado. Sí. LOL, LOL. <laughs> Jason. ¡Vamos, Hassan! ¡Hassan! ¡Hassan! Round two, fight. La hermana honor de tu hermana Raden. Dale, Raden, Raden. ¡Uh! Está en su clima perfecto hoy, Rey. Yo revivo con la electricidad. Reviví tres veces gracias a la electricidad. <laughs> cortaste. Te comenzaste saliendo. La lluvia creo que... Date una media vuelta ahí. Jason. Por de puta.